एक दूसरा याद रख लो करो करो करो करो दूसरा इस साइड कौन है जल्दी करो इतना टाइम नहीं सामने देखो सामने पीछे करो

वापस अपने स्थान पर भागते जाया करो एक लगाओ हो बैठो बैठो अगला साइड वाले थोड़ा धीरे देखो ये सब बैठा है कैसे यार बैठा है सही नहीं हो पैरों को मिलाएंगे पैरों को पीछे रखना क्या बराबर में ठंडा से रखना पीछे हाँ ठंडा 哎，快点回来！快点。

ओए लाइन ओए बात सुनो पीछे वाले घर को जी थोड़ा उस साइड हो जाओ लाइन सीधे लाइन सीधे ये लाइन यहाँ ये लाइन और पीछे पीछे लाइन और और पीछे पीछे आमने सामने एक दूसरे के एक दूसरे के आमने सामने तो कोई बदमाश में बैठा है कोई बदमाश में बैठा है एक साथ बैठने जैसे